vloguma <laughs> hoş geldiniz. Veya vlog, vlog Türkçe'de galiba. Ee, ilk videoma hoş geldiniz. şu an 27 Ağustos e, Cuma günü ve son kez iş yerine geldim ve işler bitti. Ee, istifamı <laughs> verdim. Çiçekler verildi, kartlar verildi ve e, pazartesi artık medal projesi için Türkiye'ye uçacağım. Bakalım orada beni neler bekleyecek. Ee, çok heyecan verici aslında. Biraz da e, aslında birazcık da korkuyorum hani Covid nedeniyle e, nasıl e, şey yapacağız. <laughs> traveling ya. Yeah. Gittikçe inşallah ilerleyen vloglarda daha iyi Türkçe öğreneceğim. Şimdilik bu kadar. Bakalım neler olacak. Not secure anymore. Oh no. Oi. Ich hou van je. Ankara'ya hoş geldiniz. Medo projesi için buradayız ve size Medo projesi hakkındaki gelişmeleri paylaşmayı umuyoruz. toplantımızı yaptık. Bugün başlıyoruz. Burçin hocamız burada. Ve az sonra huzur evlerine gideceğiz, ziyaret edeceğiz insanları. Evet, heyecanlıyız. Bakalım <laughs> neler olacak. Türkiye başlıyor. <laughs> Sıra Hollanda'da. <laughs> İyi olan kazansın. MEDO projesi için yavaş yavaş hazırlıklarına başladık. Bu ne demek? Koro şeflerimize eğitimlerimizi verdik ve o anları da sizinle paylaşmak istiyorum. Daimi hani hepimiz denedik ama şöyle de oluyor mesela. we hebben hier vandaag een gast en dat is... Jitske! Hallo is Helemaal vanuit Ankara! Onze muziektherapeut uit Nederland! <laughs> Eh, ja, wat vind je van Ankara tot nu toe? Ja, super mooi. Echt heel anders eh, ja, <laughs> dan Nederland. Wat is er anders? Alles, het verkeer alleen al. En, eh, ja. <laughs> het verkeer is anders, dus. En dat hebben ehm, we nog niet gezien. Nee, maar de rest gaan we nog zien, toch? Zeker. Oké, we staan op voor de ervaring en vandaag gaan we door met de derde deel van de middeltraining. Woe, oké. <laughs> öğrencilerimize verdiğimiz eğitimden sonra onlara bir simülasyon yaptık. E, ee, hastalarımıza, katılımcılarımıza ağırlasınlar diye. Sizinle ondan da bir, pay, e, bir parça paylaşmak istiyorum. hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. son günü. Az kaldı başlamamıza. Team Turkey is almost ready. Bekliyoruz randomizasyonu. İnşallah en kısa sürede birkaç hafta içerisinde artık huzur evlerine gideceğiz. Koro şeflerimiz hazır. Müzik terapistimiz hazır. <laughs> proje liderimiz hazır. Asistanımız hazır ve enstrümanlarımız hazır. O yüzden bekliyoruz ve e, yani başlamak istiyoruz. Hollanda'ya selamlar. Deze vlog is gemaakt in het kader van het middelproject in samenwerking met Artes Conservatorium Muziektherapie Enschede, Hadji Bayram Veli Universiteit Ankara en Tupetak. Erik